在帮人家算命的时候，你有没有遇到那突发的过程？又在饭店的，帅算还一直撩头发，我心想说，我现在是什么状态？撩头发的秘诀是什么？经过我多年观察的。哦，我们在婆媳之间只有相夹和痛苦的份， <laughs> 当中有过。大家都一样，哎结婚的都知道，哎呀，基本是老牛拉。哦， <laughs> 大家好，欢迎光临我们这一次的疑难杂症小麦所。这一次邀请到的特别来宾是我们的简少年。 我们先来邀请少年呢，来快问快答。哇，好紧张啊！第一题问：少年，命运是可以扭转的吗？可以，可以，可以，可以。请问，整形可以改变命运吗？可以，可以，可以。请问，命理有科学的根据吗？呃，某部分有，某部分有。请问。 不同的命理师会算出不同的结果吗？很长，非常长。你好懒了，你都不有再换一遍，一直圈。请问一个人的成就是命中注定？哎，可以换面了，不是，不是。OK，那请问命理可以预测未来吗？可以，可以。我每天都干这事。所以说整形改变不了 DNA，但是整形对他的人生是有有差别的。我看过改变最大的，主要是爱自己，就他原本很讨厌自己。 但是他整形完之后，他爱了自己，所以他从内外都变的时候，他就有很大的变化了。我必须自白啊，我从来没有算过命，富贵之人，因为，我没有算过命的原因是因为我心里有个障碍。嗯，如果他今天跟我讲说，哇，你最近的运气会很不好，或怎么样，那我就会每天就会焦虑，焦虑。有没有不一样的角度来看这个事情会比较好？我觉得应该这样讲，你用财务顾问的角度来思考可能好一点，对吧？因为财务顾问说，你这个产业接下来经济不景气，循环可能不好，最近这个通膨很严重，对吧？那命理顾问也一样，你照这样干，你在外面。 面一直这样子，对，救济这个失学少女，可能运气会不好， <laughs> 所以你得往正向的干，类似这样。像我们这种会比较担心，就是因为命运一旦被算了命以后就被宣判了，好像是没有办法改变了。其实你也可以跟算命师说，只跟我讲好的，不要讲坏的，也可以的。我记得很长我算命的时候，别人就跟我说，老师我这个桃花运到底什么时候会结婚？我说十五年后。他说十五年后？ <laughs> 对。但我就跟他讲说，哎，因为你的偏好是属于喜欢晚上去夜店，然后不负责任。 然后特别说话就是甜言蜜语的男生，尤其他们不是生产你特别爱，所以我觉得十五年后你可能才会醒悟。他就说：“老师你很准哎，我就喜欢这样的男的。”我想说：“那你为何执迷不悟呢？”所以你算命的时候真的算到那个人会很糟，你会很真诚的跟他讲这个事，情，还是你我会我首先我会跟他讲说，例如他说：“老师我现在工作运到底什么时候会好？”说：“呃，大概三十五岁吧。”他说：“老师我现在只有十八。 <laughs> ”好惨啊！ 但我怎么我会跟他第一个我会跟他讲说，我告诉他为什么。第二我跟他讲说，总比我跟你说三十五岁以后就没有运气，好吧？他想想觉得有道理， <laughs> 所以你要换个角度去开解他，没错，但我会告诉他为什么。如果他能改，他的确有办法提早好。你你会不会建议他们去算命之前自己事先做好这个心理调适？一般来说，我一般算命都是在咖啡厅。 就是因为我觉得他会收敛一点，他 <laughs> 他觉得丢脸，对，但还是会爆哭哦，还是有爆哭。但咖啡厅好一点，不是因为有时候真的很恐慌。我遇到一个女生哦，她有一次是怎么样，她就是呃分手了，然后不知道怎么办，很想复合，她就叫我一定要帮她想办法复合，然后她就一直付我钱，一直汇钱给我，但我就觉得这我没有办法解决啊，我就停一下，她说你冷静，然后去找智商，然后我就把钱还她，对，因为那个状态太不合理了。 对，然后我觉得这最后我们算命算久了，你就知道是你的钱就是你的钱了，不是你的钱哦，基本上就不是你的钱。对，用别的方式溜掉。对，得失是一时的，是非才是最后你能走到底的。其实关键真的是这样。然后另外什么，呃，也会有人调戏你，会有一些那个阿姨或大在饭店的，他说你要不要上我房间算命？我说不用，我们在底下餐厅算命就好了。 <laughs> 然后边算还一直撩头发，我心想说，我现在是什么状态？我这很像。 帮着广大的观众谋福利，招桃花的秘诀是什么？是为我学生问的，不是为我自己问的。好，我们有几种类型。首先呢，男生的桃花跟女生的桃花是不一样的。经过我多年观察之后，哦，男生的桃花指的是量。 就是有很多人喜欢我，就在有桃花。女生定义的是值，嗯，就是很多人喜欢我，但我不喜欢他，那不叫桃花，那些叫烂桃花。如果你想要增加量的话，你是属于量很少的女生，还不是值很差的，哦、是量很少的。先买一朵花，要开花的花，然后在你家，就在你常坐的位置，然后看着它开花。哦，对，它开花的时候呢，哎，自然久了之后就有桃花开的意象。但值变好这件事，我觉得就比较悬了。首先你要设定好你喜欢的男生都喜欢什么样的女生。 然后接着把你的样子打扮成那样子，因为我看到很多女生呢，她的误会的方向是她把自己做的更美、更有吸引力，就她亮更多的，但还是烂的，因为她那个造型和那个妆容就是什么，她喜欢的男生不喜欢的，因为她不会娶这样的女生回家，所以你如果给人家一种就是你有好多好多你想招桃花的时候，这对那些男生可能没有安全感，关键还是那样。 少年在跟我们讲这面相这个事情嘛，那演艺圈有很多艺人撞脸，就看起来蛮像。那为什么他长得像，可是他们的走的这个心路的历程会不大一样？很多人会觉得双胞胎很像，呃呃，但其实，在我们来看，其实都不太一样哦。哦， <laughs> 真的。可是我们再看一个例子，PDD 就有人这个各位，是 PDD 人讲的，不是我们讲， <laughs> 跟节目没有关系哦。 <laughs> PDD 的相比，有人讲说胡瓜跟五月天的阿信很像，要告我们是 PDD 的人讲的。那 那这两个，你觉得他们长得像吗？好，其实，在我们来看呢，他讲神韵有点像。那你要说面相是真的很像，其实有几个点，我们可以直接看一眼就看出来说他不一样了。举例来说，老师你仔细看啊，这个鼻子就不大一样。对，瓜哥的鼻子比较圆，有没有？哎，比较有肉。对对。所以我们说这个是富的鼻子，富的。对，那贵的鼻子，你看这个阿信的鼻子就是很挺。 跟老师你一样，所以挺的，这叫贵的鼻子，贵的鼻子，所以他们路线就有点不一样。你看瓜哥就比较草根一点，对对对，但是这个阿信就比较贵气一点。可是阿信也很有钱啊， <laughs> 对。但是两者财富如果依照出生的年代不同，我觉得瓜哥的这个增值肯定是因为通膨的原因啊。 肯定很厉害了。OK OK，那给我这个面相看一下，是吗？哦，老师这个老师的面相就是很贵气的面相。没有，你你你要诚恳一点，你这看起来像是我们要我们要分析给大家为什么，对不对？好，OK。首先是我们讲这个面相里面有一个面相叫做三根贯印堂，那三根在哪里呢？要在这个两眼之间。 所以你看啊，老师，你的这个地方就三根非常的高，因为你眼窝很深嘛，所以显得你这个三根又更高。OK，然后接着你的鼻子呢，从中间一路往下，很挺拔，然后鼻头很大，一般来说就是一种贵相，所以你这个面相我们会说是一个贵相，特色在这。老师，你可以把手伸出来，我们这边跟大家分享啊，就是看手背。 哦，手背，手背一般来说看不到筋骨的人，哎，就会比较爽。但你有筋有骨，我有筋有骨，所以代表什么？代表说你还是比较劳碌的啦。那老师，你这人中很深，两边的肉呢也不错，而且人中长胡子，男生不一定人中长胡子的。哦，像我就没有。听完减上，你就开心啊，开心的说好像到六十岁这也可以不要太担心哦。基本上六十岁以前都非常不错啦。那六十岁之后还有应该还有十年嘛，要看老师的这个生活样态怎么样，还会有所变化。哎，十是十那对，你自己。 有没有算到你自己生命中有没有什么比较大的难关？举例来说，我之前去北京嘛，就是大家问我为什么要去北京，我说因为我算我二零一八年在北北方会超好。啊，北方不会？那北方就是因为我本来就在台北啦。哦。那如果再往北，不就是要么是上海，要么就北京？那北京就真的很北了嘛，还有个北字。嗯。所以我换一五年就去了嘛。换一八年真的非常非常好，所以就是应了这个运。对。然后后来我自己又算，我就二零二四年一定会在台北。哦。 对，我算了一下，我觉得回到家乡。但我想说，其实我在北京做做做，怎么会这样呢？没想因为疫情，我就卡死我了。就卡在这边 <laughs> 对，然后一路就到了现在嘛。所以你说我知道那个节点，但我真不知道中间，像我根本不知道疫情。 我一直以为当初是两岸可能会发生什么事，结果导致我没有办法回。对，后来发现哇，竟然是因为疫情！天啊，疫情的对，想都没想到。那从你的角度来看，就是说这些西方的命理的这些东西，嗯，跟东方的命理是有可能可以用什么方式搭配吗？其实理论上来说，这角度有点像我们在看同一台车，但我们看的角度不一样。对，我可能是从呃它的左门侧门开始看，那可能占星是从它的天屋顶可以看，塔罗是从它的车头始看。 我们是从不同角度去看这台车，那看完这台车之后，最后的解读来自于我们自己。举例来说，如果你想问婆媳问题，你找我肯定就没有，肯定找另外一个五十几岁的阿姨，她比我准，因为她比我理解婆媳问题是什么。对我的婆媳问题，我们在婆媳之间只有相夹和痛苦的份。我无把同理婆婆的心态嘛， <laughs> 感觉说当中有过， <laughs> 大家都一样，哎呀，有结婚的都知道，哎呀，哎呀。 <laughs> 对，所以基本上，牛仔裤。好，基本上都是说，如果今天有一个五十几岁的这个阿姨，她问怎么解决婆媳问题，其实她应该去找一个有婆媳问题的算命师算，她就比较准。所以算命师本身的经验，这些事情跟他在诠释这个看到的这个结果是有很大的差异。我们在讲紫微斗数这个算命的过程中啊，很有趣跟大家分享啊，你是算不出这个人的底的。 所以底是什么？我曾经算过一个人，就是算他的命。我说哇，你今年这个财运很差。他说对我今年就赚了六百万人民币。我想说哇，这个财运这么差，那那我想我不准嘛。他说但你还是很准的。我说怎么说呢？他说我平均每年赚五千万、十万。 <laughs> 我说哦，因 <laughs> 为贫穷限制我的想象啊，大概是这样。所以会不同结论，可能是这样，因为我们不知道他的底。 但另外老师可能跟他很熟，就知道这个结果。哎，是啊，我觉得今天啊，我跟少年呢学到很多其实怎么样更健康来看命理这件事，其实人生就是有很多的未知嘛。那你多一些资讯，有智慧的做一些决定。那我们今天的疑难杂症小麦手就在这边打烊喽。好，如果大家对于今天的内容有兴趣，欢迎留言啊，跟我们分享啊，也欢迎大家订阅我们的频道，然后追踪我们的粉丝专业。我们下次再见喽。 拜拜。